Э, ну, в общем, вот прототип моего строкбольного хронографа. Что, заценим для начала. А, число это пока что не скорость шарика, а типа число пропорциональное времени, за которое шарик прилетает от одного датчика до второго. Я пока что просто не дописал прошивку и вывожу промежуточный результат. Вот сейчас попробую шарик повыше поднять, чтобы он разогнался быстрее, и время меньше должно быть. А, есть пока что недостаток один, это то, что вот тут проходит луч света от светодиода к фотодиоду. И иногда шарик просто его не задевает, и датчик не срабатывает, ну и нету результата. Но чаще все-таки совпадает. Когда собирал, старался сделать, чтобы деталей можно было как можно было меньше и легко их было достать. Вот все, что здесь есть, купил на жданах без проблем. Состоит из трубки полипропиленовой водопроводной, э, два фотодиода, два светодиода, микроконтроллер от MEGA 8, стабилизатор напряжения на 5 вольт, Э, светодиодная панель трехсегментная, ну тут жменька резисторов, там штук 10 и кварц в конце добавится. Э, кнопка и вот эти два светодиода это только для отладки. В конечном итоге я их уберу. Эм, рассчитан питаться или от четырех батареек АА или от кроны. Ну, возможно, еще от любого аккумулятора рассчитано от 5 до 30 вольт. Посмотрим, как оно пойдет. Эм, ну вот, в общем-то и все.